Maliban po sa sedula, kayo rin po ay kailangang magdala ng dalawang valid IDs katulad ng SSS ID, UMID, TIN ID, driver's license, passport, at iba pa. At panghuli, makipag-ugnayan lamang po sa authorized TCSO agents at establishments. Ito naman po ang mga lugar kung saan inyo pwedeng kunin ang inyong mga premyo.